यहाँ फिल्में बनती हैं। ये खाली कैनवस है जिस पर आर्ट डायरेक्टर एक नई दुनिया बनाता है कभी रेगिस्तान तो कभी ट्रेन की पटरियां कभी राजा महाराजाओं के महल तो कभी देसी बार तो कभी कभी देश के किसी कोने में बसा हुआ गांव ये माया नगरी है 520 एकड़ की जमीन पर बसी इस माया नगरी का शिलान्यास 26 सितंबर 1977 में हुआ और 30 अप्रैल 2001 को इस चित्र नगरी को भारतीय सिनेमा के जनक श्री दादा साहेब फालके जी का नाम दिया गया दादा साहेब फालके जिन्होंने पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था फिल्म सिटी में 16 एयर कंडीशन स्टूडियोज हैं जहां लगभग दो लाख जी हां भाई और बहनों दो लाख स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया है तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख ये हथौड़े जैसी आवाज सुनकर डर मत जाना हाँ ये वही सीढ़ियां हैं जिन्हें चढ़कर कई सितारे इंसाफ का दरवाजा खटखटाते रहे हैं अरे अरे ड्राइवर भाई कहाँ जा रहे हो गाड़ी रोको रोको रोको अरे यहाँ नो एंट्री है भाई वेलकम क्रोमा टेक्निक का इस्तेमाल करके फिल्म वेलकम का ये दृश्य भी यही फिल्माया गया था क्रोमा और कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल अब हमारी फिल्मों के लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका है प्रिया तुम यहाँ हो या कहीं और मैं तो यही हूँ तुम्हारे सामने सामने तो हो पर साथ नहीं हो मतलब कैमरा के सामने आने वाले हीरो का कवाल तो आप हमेशा देखते ही हैं अब हुनर देखिए जो कैमरे के पीछे रहकर अपना हुनर दिखाते हैं अब हमारे आर्ट डायरेक्टर्स का हुनर आगे देखिए ये घर वैसे तो केवल कुछ दीवारें हैं मगर देखिए फिल्म बागबान में ये घर क्या से क्या बन गया और यहाँ सजी होली फिल्म बागबान की और यही लोकेशन बना स्कूल फिल्म सिंघम में फिल्म सिटी वो जादुई पिटारा है जिसके अंदर से आर्ट डायरेक्टर की जादुई छड़ी क्या कुछ नहीं निकाल सकती दोस्तों हमें तो इस गार्डन से बड़ी जेलसी है जी हाँ और क्यों ना हो अरे भाई यहाँ कितने सारे स्ट्रगलर्स काम मांगने के लिए चक्कर लगाते हैं अपनी एक झलक पर्दे पर दिख जाने के लिए जिंदगी दाव पर लगा देते हैं और ये पेड़ पौधे हैं कि जिन्हें बिन मांगे ही सैकड़ों फिल्मों में चांस मिलता है बहुत से निर्देशकों ने हीरो हीरोइन को नैनीताल ऊटी कश्मीर शिमला ले जाने की बजाय इन्हीं लोकेशंस को नैनीताल ऊटी कश्मीर शिमला बना डाला है <laughs> अरे भाई यही तो कर्तव्य है इन जादूगरों का और हमारी फिल्म सिटी का क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहां खड़े हो सोचिए तो सही विश्वास नहीं हो रहा ना अरे ये वही लेक है तालाब जहां किंग खान ने देवदास बनकर डुबकी लगाई थी अब जाते जाते भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं हाँ भाई जब भगवान का बुलावा आता है ना तो आना बनता ही है आइए दर्शन करते हैं मत्था टेकते हैं अरे भगवान तो गायब है <laughs> हाँ भाई वो इसलिए कि ये दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहां हर दिन भगवान बदल जाते हैं देखिए ना कितने सारे देवी देवता देखे हैं इस मंदिर ने यहाँ ऊपर वाले के भी कई रूप हैं जैसे कहीं अजान सुनाई देती है तो कहीं गुरबानी सुनाई देती है यहां सचमुच मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना फिल्मों के साथ साथ यहाँ सीरियल्स भी बनती हैं। फिल्म सिटी बहुत सारे सीरियल्स की बुनियाद है पौराणिक सामाजिक धारावाहिकों से लेकर कॉमेडी सीरियल्स तक ये महाभारत के जमाने का पेड़ है नहीं नहीं उस महाभारत के जमाने का नहीं बी आर चोपड़ा साहब के महाभारत के जमाने का thank you very much reality show से लेकर कल के चाणक्य से लेकर आज के कपिल तक क्या करने वाले हैं आप रीजनल फिल्म्स को फिल्म सिटी ने हमेशा सहायता की है डिस्काउंट रेट में सारे साधन उपलब्ध करवाए हैं गुजराती नेपाली मराठी भोजपुरी हर रीजन की फिल्में यहाँ बनती हैं और फिल्म सिटी रीजनल फिल्मों के साथ डट कर खड़ी रहती है तो बहनों और भाइयों फिल्म स्टूडियोज की इन दीवारों ने कितने सारे लोगों का स्ट्रगल से लेकर स्टार बनने तक का सफर अपनी आंखों से देखा है उनकी निराशा हताशा और कामयाबी का जश्न भी देखा है और फिल्म सिटी का ये वादा है कि मनोरंजन का ये सिलसिला चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा बस तो इसी वादे के साथ अलविदा गुड बाय नमस्कार